сильно больше. Такого. Mm -hmm. Так о чем ты хотел поговорить? О самой теме. Да, ты что-то написал или нет? Mm? Что-то написал или нет? Не, и хотел, ну, короче, суть в том, что надо ее поддержать сейчас в том случае, ну, как бы она вышла за пределы своего комфорта, и надо поддержать, типа, блядь, ну, я тебя понимаю, и сам в шоке, расслабься дела. Ну, типа, что-то в этом духе. Я, короче, пытался об написать на твоем телефоне, мне никак не получилось. В смысле? А что не получилось? Потому что он не пишет ну, нормально, блядь. Ты напиши, ну, похер. Я просто интересно. Интересно будет реакция. Ну, или то, что... Не знаю, сейчас... А... Короче, я просто вижу в этом сообщении, что, типа, а, она как бы и не против увидеться, но с другой ломается. Ну да. А хули она отвечала тебе? Ну да. Она вообще могла тебя заигнорить. Ну да. Ну. Просто суть в том, что ты написал, блядь, типа... Или просто, типа, как дать плюс, что ли? Что... Э, ну, конечно, не знаю, эту хуйню рассказывать, типа, что а, давай все заново, короче, типа, давай все сначала. И не стоит там рассусюкиваться о том, что типа, блядь, мне было хорошо, короче. Просто пиши, я понимаю, <laughs> сам, в принципе, в шоке. Какой-то такой странный вечер был. Ну, в принципе, я хотел бы с тобой там еще встретиться. Все, на этом, в принципе, можно закончить. Если что-то отвечает, значит, блядь, просто общаюсь. Ничего не отвечает, ну хуй на нее. я пишу, я тебя понимаю, вечер был непредсказуемый. А, к чему цель этого сообщения? Цель в том, чтобы как бы э, поддержать ее. Ну, то есть, я понимаю, расслабься. В принципе, я и сам не понял, что было этим вечером. Сам в шоке, как бы, это. Если хочешь, можем продолжить общение. А, я закончу фразой, типа, если хочешь, э, можем продолжить общение, только пообещай в этот, э, ну, следующую нашу встречу, <laughs> типа, не приставать. Это зацепит ее, как бы. Во, это будет круто. Не, ну, по поводу встреч... Ну да, тут даже идет... Тут типа, походу, уже смотрел, смотрел камеру. Это уже скучно, блядь.